Звонит минувших дней, все не дает покоя События в стране сейчас многих беспокоят Повсюду гонят, вот-вот начнется война Многие еще не поняли, что началась она По телеку какой-то хуй объявил мобилизацию Типа за родину, за нашу, мы должны сражаться Они засранцы, там не могут поделить власть а мы за них должны пули пасть Призывники-срочники по 18 лет 30 патронов АКМ, бронежилет, полуголовник, инстированный ДД в форме, призвали на войну против братьев по Одних олигархов прогнали, других поставили. Пьяных съебался, других людей заставили. Это типа президент, если масонский шакал. Эй, а Турчинов, народ тебя не выбирал. У нас на 10 танков один аккумулятор. И как вы ломитесь с войной на Россию, ребята, проданы автоматы, вы с китайским кинжалом хотите потягаться с ядерной державой. Смешно, аж плакать охота. Эти уроды еще мозги поебут породы. Все ваши кобла выпустила в суку Юлю. Так выпускайте уже всех. Та ну ахуль, ярыш, боки, я ценю ключе фашисты. Не ну то и потеряли нюх. Ну. Мешко вообще снимался в журнале для геев. Знали бы раньше, мы бы за негру болели, Барак Обама, черный ебаный ковбой. Ты че сюда полез? Иди к себе домой. Ты здесь чужой, что тебе, сука, непонятно. Тебе не по зубам, славянские ребята. На Украине вновь кровавые рассветы. На нацистов покрестили президенты. Затмили мозг народу сладкими речами. Нас наебали, ребята, очнитесь, очнитесь, братья.